Magbenta muna ako. KitKat, Gana, KitKat, Gana. 10 peso, 4 lang. Bili na kayo. Masarap ito. Galing Japan, KitKat, Gana, KitKat, Gana. Masarap ito, chocolate. Mga bata, matilig ng mga chocolate. Bili na, bili na, bili na. Ay. Walang bili. Oh my. Bili na lang ako.

2,650. Oh, 2,650. Oh, yun na ako. Ay, anak! Bakit? Chocolate? Ah, bibili ka? Itong pera ko? Ah, ibabayad ko pa ito sa utang eh. Anak, madami ka ng chocolate sa bahay. Huwag ka nang bili ng bili. Papapalok, talaga kita. Pag-uwi natin sa bahay, papaloyin kita. Kaya ka lang. Halina, uwi na tayo. Hindi ka uwi? Palo, uuwi. Ha? Sige, uwi na tayo. Dali na, uwi na tayo. Thank you.